ته موضوع راته وښایاست بیا به زه پوښتنه وکړم موضوع دا ده چې دا کوم هیبتیان چې راځي د پاکستان غلامی کوي او ما او تا باندې فتوی ورکوي ما او تا باندې جهاد روا کوي زم مسلمان او هغه مسلمان اوس د مسلمان وجنه په کوم قران کې راغلي دي ته زمونږ ایران دا شي خاني څه په وروره چې موږ دوی وطن ته څه کړی دی هغه خو بیله موضوع راغلی وروره زما خبره واره د خبرې سبا غپ نه جوړوي وروره حقیقت به سره وایو دا ما پنځه کال کار کړی خپل ملک ته اوس هم لګیا ام کار کوم بیا مم کار کړی دی نه مې د چا سوی وجلې نه مې چا پلار وجلې نه مې د چا سره کالو زولې نه مې د چا کور غلا کړی نه مې د چا لور تک بد کتلی نه مې د چا خور ته بد کتلی نه مې د خزو کالی اغوستی نه مې د خزو سینبندونه اغوستی دي نه صاحب مهربانه بس په ځان کې مې بمونه تړلې دي زه خو حق او حلال رزق ګټم هغه خپل مور او پلار ته دین غټ خدمت نور شته آفرین آفرین زنده باد ا څه خبره ده زما خبره واره ته چې ځان ته رس ګټې مور پلار ته ګټې یا ورونو ته ګټې یا بچان ته ګټې هبلیم ګټې هبلیم ګټې په دغه لای باندې وس افغانستان څنګه ازادي خوړای شي کنه دا راته وی چې 2002 سو کیږي دوه ضرب دوه څلور کېږي وروره و زه درته ویم سوالونه مه راسه کوو که زه درته ویم پنځه کېږي نو بیا بس هغه ستا خپل سوچ دی زما خپل سوچ دی خو داسې ګوره مشره ګوره یو خبره درته کوم مشره ګوره یو وخت کې وو منګو تاسو د ټکنالوژي ایس په دنیا کې نه و صحیح ده کنه منګو تاسو به درنی استلې درنی هغه ته مبارزه بم کولې په سرک برا ووتو خپل غږ بم جیک کنه بیا به زوړ کمرمن به ولاړو دا سر به دیږي نه کلو ما غوند کنه تر دیږي پورې دا سر به کلو پوه شوې هغه یو خلای به په سر کې و هغه کمرې بم 25 دقیقې پنځه ویشت دقیقې به ریکارډ وکړو هغه هم څه رقم وبه یې کتل چې کوم سړی دې درنه کې ډېرې چغې وایي که نه چا به یې چغې وایه کمره به یې د هغې خولې ته ونیوله هغې وخت کې دا داسې مبارزې وې نو نو سبا مبارزې زما خندا هم راځي دې نو نو سبا مبارزې چې دغه طریقه دي په دغه طریقه دي په یو ساعت کې ودرې زما استاد دی لایف ګران ګرانه یو دقه ګرانه ورور مې مومن صاحب یو دقه دو ساعت او محمود محمود صاحب دو ساعت او 25 دقیقې ول سما تل سما ثانیه روانه ده او یو ساعت لایف مخکم شوی چې هغه مې قطع کو هغه یو ساعت لایف چې مخ کې شوی هغه لایف ته پیږي په یو ساعت کې څومره کسانو لیدلې ده څومره کسانو لیدلې یو نوي زره کسانو لیدلې ده یو نوي زره حقل د کار پری دي اوس ته راته وی چې دا دا دا خدمت دی غلط کار اوس ته راته وای زه غلط کار کوم زما خبر واره خان خان یوسف ورور هغه بالکل داسې دی اوس ګوره سړی چې د وطن خدمت کوي یا وطن باندې سر وکوي هغه انسان به په وطن کې پرېداره کوي یا رب العالمین بیرته د اماغه میم زرما ټول زما کړه کنه وطن ته خدمت کول ورته ستا ستا ما ستا ما خبره زمره سړی مطلب را طالب څوک عوامي چې په ما جبر سړی ولګي څوک ځان معرفي کا یو دقه یو دقه یو دقه تاسو ټول مې کونه بند کړي محمود صاحب محمود صاحب محترمه دا راته وایي زه به راشم دی وطن ته زه راغلی یم ما زه راغلی یم وطن کې وم یو کس وم صحیح دی او وظیفه مو کړه یو کس وم ته مهربانه به چې قومندان به راته ویل ولاړ سي زه به ولاړ سي وم چې راته به ویل تیار سي زه به تیار سي وم چې راته به ویل وضعیت اساس بس شروع به مې وکړه صاحب وضعیت اساس خوب ستا شدن یک سرباز کوری بسته پنجه واس دو سر پنجه یک بل مسافه ران شخص کم چنگ سینه در قدر کشیده دستا به آلات یادی اویزان انگشت کلان به درز پتلون شانه فراغ گردن عمود زنخ به یخن یخن به گل کمربند دان پٹ چشما پنجا خط و دور دیدن آمر که هر همر قانونی میکنه من اجرا میکنم ما به دا وضعیت اساس هم ورته ویلو رسم تعظیم به مې ورته تشریح کړ سبا مې تشریح کړ هغه نه بعد چې زه وته مکاډومې نه بهر التم روان یو مشرو هغه به چې ولر شد غزي کې دغه کار دی لابړم یو کسوم دلته چې دی دغه یو قسم میلیون هاو کسان ته ستا زما د بل د یتیم د غریب د زورواکي د چورواکي وطن پروشه وطن پرسته د د ټولو غږ درته په سکند کې راوباسم بالکل انیسه په خو بس په یو منټ کې معلومي یو منټ قانون صف وروره دغه کم طالبان چې ګوره ته و د پنجاب راځي یا د ایران راځي دغه وروره د دې دفاع کول دا په لایپو باندې کیږي که داسې په سنګرو باندې کیږي که دا جواب ته ماته اوس که زه راشم یو ورځ کې به زه مړ یم و غرق او پرک نشئ ولی یو کار کوي چې هغه کې به سبا بیرته په خیمانه وسی ته د خدمت خبره کې زه دغه یورپ نه تلم دغه علي خان چې مخکې ما سره دلته ناز دی یورپ نه مونږ تللی هلته وظیفه کړې دی یورپ نه تللی نشنلټیا نه زمونږ په جب کې دي مونږ بیا ما خپل وطن ته خدمت کړې خو مونږ پوښلو چې په دې خدمت نه کېږي ته وجل کېږو او بې ځایه دی یو دوس سړی د لاسه یو بې غیرته د لاسه لا دوه پیسو سړي دراسه دوه پیسې دوه پیسې یار دومره بی غیرته به چې هغه به بی ادبی د مافي په زندګۍ کې خپل خزه د بم صحیح نه نږدې شوی او بس تاسو په دقه زی وولي وا وروره دا چې وسندا د ټلیفون کې لاس ورونه سړی د بیماری نه نیولې چې ته تر اوسه پرې ټلیفون پایې حال وځي ته تر اوسه پرې ټلیفون آی دی ټلیفون د خلکو نه اخلي ماتای ته نن تر چې ما سره لایو کې به خبرې کوي چې د ټلیفون کې لاس ورونه وته د دې تانه نه نیولې او سره کونه په دې ځمکه ویل ویل ویل به د دې ما په جدا کوونه دي سات اعلان ورکی او ځینې به دوه ماتغه زیات رسی ولر ته حق نه لري چې ته تلیفون ته راشي ته حق نه ته تر اوسه پر یو پایا نه پرېګدي یو هیڅ نه پرېګدي بر پای نه پرېګدي ته بل ته ټلیفون کې د خبره څه حق لري چې ته خلکو لیفون ته رسی چې دا پښتنه وکړي لک پای مو زول کړي نور پستړي شو ټول نه دي نه هغه هلمندې سه زه به دې ته وخه ما هغه مخکنه لایف دا وګور دا, دا یو ساعت مخکې مې چې قطع کو تاسو ته به صحیح ښکاري او که نه ښکاري ما ټول وکړو اول نه تر سره هم تر اوسه پورې اته شپېته زره دوه ساعته دې نه کېږي ښه اته شپېته زره شپږ سوه پنځه اویا کسانو دا لیدلی دی دا اته شپېته نور تو خپل فکر خاني صاحب د ګریډ ورکه که خاني صاحب د خدای بي خو باسي مړه خو